сессию хочу под ваши бурные продолжительные аплодисменты пригласить первого преподавателя Академии Изибиси Алексея Пессонова. Давайте его встретим громкими овациями. Сейчас мы точно будем быстро просыпаться. Добрый день, друзья. Рад вас видеть уже вживую. По скайпу многих из вас видел. А, приятно видеть Лиса уже в этом зале. А кто из вас э, проходил хотя бы один урок по моей программе по развитию памяти? Поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. А у кого из вас произошли какие-то улучшения? Кто почувствовал, что память улучшается? Супер! Супер, спасибо. А вы знаете, тот курс, который я веду, курс по развитию памяти, я собрал по крупицам. По крупицам со всего мира. Это действительно так, потому что на четвертом курсе института мы с товарищем заинтересовались а как же учить информацию быстрее? Как быстрее запоминать, чтобы меньше времени тратить на домашние задания, чтобы больше помнить? Мы нашли методику, мы ее отрабатывали. Э, я смотрел разные видеокурсы с разных стран, на английском языке, на французском, э, прочитал много книг, э, экспериментировал на учениках. И поэтому тот курс, который вы все смотрите, который вы уже посмотрели некоторые из вас, это курс, это самые лучшие методики по развитию памяти, которые только есть. И в доказательство того, что методики работают, я буквально 10 дней назад э, поставил рекорд Украины по запоминанию больших объемов информации. На две недели назад в э, Харьков, в Горсовет, приезжали представители книги рекордов э, Украины проверить мою память. Они разложили на столе 300 монеток, и нужно было запомнить за 15 минут. Ну, я в домашних условиях тренировался на 300, а они разложили больше. Поэтому я запомнил 322 монетки за 15 минут. И правильно все вспомнил. И те методики, о которых я рассказываю, о них не учат в школе. Э, дело в том, что в школе об этом, наверное, преподаватели сами не знают. Но э, а кто, кого из вас в школе учили, как правильно запоминать информацию? Скажите, пожалуйста. Никого. Меня тоже не учили, вас учили, да? Но это, скорее всего, исключение. Потому что в основном в школе об этом не рассказывают, в школе говорят так, выучи с пятого параграфа по 15, выучи с этой страницы по эту. А как конкретно учить, никто никого никогда не рассказывает. Меня этого тоже не говорили, поэтому приходилось изучать методики самому. И я знаю, многих из вас интересует иностранный язык, в основном английский язык, да? А кто из вас прямо сейчас учит э, иностранный язык? Так, остальные, которые не подняли руку, наверное, уже выучили, да? Или собирались учить? Хотят такое учить, да? Э, друзья, смотрите, у нас есть два курса. Первый курс называется «Развитие памяти», феноменальная память, а второй курс «Техника освоения языков». Я вам рекомендую проходить именно их в таком порядке. Сначала курс э, развития памяти, развить память, Потому что при изучении иностранного языка память очень сильно нужна. Нужно запоминать слова, слова нужно учить грамматику. А иностранный язык — это не только слова и грамматика, это еще иностранная речь, чтение, письмо, аудирование, произношение. И все это в целом иностранный язык. Но для того, чтобы быстрее запоминать слова, желательно, конечно, развить вначале свою память. Поэтому я вам настоятельно рекомендую не просто просмотреть те уроки, которые есть в записи, а именно поделать те упражнения, если у вас есть дети, внуки, тоже настоятельно рекомендую, э, чтобы ваши дети проделали все упражнения, которые есть э, в этих восьми уроках. Потому что в школе не рассказывают, как запоминать, а я на занятиях рассказываю, как запоминать слова, э, как запоминать цифры, как запоминать исторические даты, иностранные слова и тексты. Если вы это сделаете, то ваши дети, внуки будут лучше учиться, получать лучшие оценки и быть более успешными. А теперь хотел бы немножко поговорить с вами об иностранном языке и расскажу вкратце свой путь изучения языков. И в конце там некоторые рекомендации, как лично вам быстрее выучить иностранный язык. А, ну, мой путь к иностранным языкам, я учил разные языки. А, в школе я учил французский язык, но после школы я на французском не говорил. Ну, это стандартная ситуация, я думаю, все это чувствуют, видели. Да, но я умел читать, умел писать, но не умел говорить. И у меня было впечатление, что я не способен к иностранным языкам. А кто из вас думает, что не способен к изучению иностранных языков? Поднимите, пожалуйста, руки. На самом деле, я знаю про вас больше, чем вы сами про себя, потому что каждый из вас способен к изучению иностранных языков. Если вы выучили русский язык, ну я имею в виду родной язык, может быть это не русский, украинский, китайский, японский, если вы выучили родной язык, это означает, что вы способны к изучению странных языков. Просто почему вы не выучили раньше? Потому что раньше просто вы неправильно делали, неправильно учили, использовали неправильные методики. И об этих методиках сейчас вкратце я вам проговорю. А, так вот, в школе я учил французский, э, в институте тоже французский. Но после этого, после окончания института, я поехал переводчиком английского языка, что самое интересное. Поехал в Африку, участвовал в миротворческой операции в Либерии, но переводчиком английского. Как это вышло у меня? Уже на четвертом курсе института я изучал с товарищем методики развития памяти. А, и нам в военную часть пришел запрос, все желающие, кто знает английский язык, а, может поехать переводчиком. Я английского не знал вообще, на базовом уровне знал, там, привет, пока, здравствуйте, до свидания, спасибо. Но я подал заявку, что я английский язык знаю. И у меня было 8 месяцев, чтобы его выучить. То есть была мотивация, был конкретный срок, и через 8 месяцев я успешно сдал экзамены. И вот сегодня тоже Юрий про это говорил, что вначале была идея, правильно? Они поставили цель и написали план достижения этой цели, и по этому плану ушли. Я сделал то же самое. У меня была конкретная цель – поехать переводчиком английского языка. У меня были четкие сроки, я поставил себе план, и по этому плану не отклоняюсь. Поэтому тоже вам, каждому из вас рекомендую найти лично для себя какую-то цель, а, для чего вам нужен иностранный язык. А, кстати, как вы думаете, что в иностранном языке самое-самое важное? Память, усидчивость, общение, что еще? Практика. Среда. Хорошо, а с чего нужно начать изучение странного языка? Что самое важное именно в начале? Слова, слушать. Нет, на самом деле самое-самое важное, это очень важно, это важнее слов, грамматики, это мотивация. Серьезно. Это мотивация к изучению странных языков. Я очень часто встречал людей, у которых нет мотивации, но был замечательный преподаватель, был замечательный учебник, но английский они не выучили. И была другая ситуация, когда с ужасным учебником, без преподавателя, но когда есть мотивация, язык выучивается. Поэтому прямо сейчас у нас будет практическое упражнение. Попрошу каждого из вас э, вспомнить, придумать, разобраться, для чего лично вам нужен иностранный язык. И повернуться к следу справа или слева. И на протяжении 30 секунд проговорить вашу мотивацию. Хорошо? Итак, минутка времени, поворачиваться справа слева к соседу и проговариваем. Мне для того, чтобы ездить по всему миру, коммуницировать, строить сеть, свободно владеть населением, э, подключаться к культуре населения, которое живет и работает, лучше понимать традиции, не быть профессионалом, мастером сцены. Ну, не забывайте меня с Орлями. когда ты ничего не можешь, и кого-то тянет за руку, это нет. Мне для моего личного комфорта, чтобы цель посетить много стран, ну и чтобы быть нормальным человеком. Так, я вижу, у вас мотивации много, уже не остановить вас. Давайте еще пару фраз заканчиваем. Ага. Классно, легко. Так, последняя фраза, и заканчиваем операционную часть. В Ютубе из визии, откуда, что, почему, как. Академия и, друзья, вот то, что вы проговорили, то, что вы проговорили прямо сейчас, я вам рекомендую а, сегодня записать на листик. Записать, обязательно записать. А если вы запишете, это будет для вас конкретная цель, как ее правильно записать. Нужно поставить четкую дату, Э, нужно распланировать план действий и разобраться, для чего конкретно вам нужно выучить иностранный язык. Возможно, это путешествие, возможно, общение с друзьями, возможно, повышение на работе, возможно, обучение вашего личного ребенка. То есть мотивация может быть разная. И вам нужно поставить конкретную цель и прописать пути достижения этой цели. А пути достижения у каждого из вас могут быть разные, есть учебник, есть преподаватели, есть видеокурсы, есть аудиокурсы, есть много разных методик. И не буду сегодня рассказывать все секреты по изучению языков, об этом вы можете узнать на курсе «Техника освоения языков», э, но некоторые моменты прямо сегодня я вам проговорю. И что самое важное в изучении странных языков? То самое важное мы с вами разобрались, мотивация, правильно? Теперь что делать дальше? Какие дальше делать действия, чтобы язык выучился? Ну, во-первых, есть несколько правил в изучении иностранного языка. А, Но ну, мы должны с вами понять, что иностранный язык — это не только слова. А, если иностранный язык сравнить с домом, то слова — это всего лишь кирпичики в доме. Дальше кирпичики соединяют что? Грамматика, да? цемент кирпичики соединяет, поэтому слова в иностранном языке соединяет грамматика. Потом что еще есть в иностранном языке? Разговорная речь, чтение, аудирование, произношение, письмо — и все это вместе — это иностранный язык. И какие могу дать вам рекомендации прямо сегодня, чтобы вы быстрее выучили иностранный язык? А, Но ну, первая рекомендация — это если вы запоминаете слова, то эти слова нужно обязательно проговаривать вслух. Знаете об этом или нет? А кто раньше проговаривал слова про себя? Да, все знаете, почему-то подняли руки. На самом деле, действительно, проговаривать слова нужно вслух, про себя проговаривать нельзя. Почему нельзя? А, представьте такую ситуацию, вы хотите научиться играть, например, на пианино, на фортепиано или на гитаре, это не имеет значения. А, подходите к преподавателю и говорите, научи меня играть на фортепиано. А он вам говорит, отлично, садись и слушай, как я играю. А вот тебе биография Моцарта, а вот тебе биография Бетховена, а вот тебе устройство пианино и сольфеджио. Как вы думаете, когда вы будете уметь играть на фортепиано? Никогда. Вот то же самое с иностранным языком. Если вы проговариваете про себя, э, вы никогда его не выучите. Потому что иностранный язык у нас хранится в виде двух копий. Первая копия — это звуковая копия, когда мы понимаем иностранную речь. А вторая копия — это копия мышц нашего рта. И поэтому, чтобы эта копия формировалась, нужно иностранные слова проговаривать обязательно вслух. Вслух, громко, но ну, не обязательно кричать, но проговаривать нужно с той же громкостью, что интонация, как вы обычно общаетесь. Громкость можно варьировать, интонацию тоже, но в целом нельзя проговаривать про себя. А, просто когда я учил французский, я именно эту ошибку сделал, и что произошло? У меня был такой случай, а, на четвертом курсе института к нам на занятия по французскому приехал француз, и мы знали, что он приедет за неделю. И мы начали готовиться к этому событию. Мы записали себе вопросы, которые хотели бы ему позадавать. А, эти вопросы мы позадавали французу, он на них поотвечал, но мы ничего не понимали, что он говорит. Нам казалось, что он говорит быстро, неизвестными словами, какие-то слова выхватывались, и мы остались под впечатлением, что мы французского языка не знаем вообще. И после этого я заинтересовался французским языком, мне было интересно, почему я его не понимал. Я думал так, я его не понимаю, потому что я знаю мало слов. Я взял словарик. В словаре было 8 тысяч слов, я начал каждый день методично учить по одной страничке. Я в день учил 50 или 70 слов, бывало учил 100 слов. И ровно через 4 месяца весь словарь был выучен. Как вы думаете, что у меня улучшилось по французскому языке после выучивания словаря? Да, память улучшилась. А что касается иностранного языка, что улучшилось? Да, у меня увеличился словарный запас, но это не означает, что я стал лучше говорить. А, потому что у нас есть два словарных запаса. Словарный запас первый – это пассивный словарный запас, а второй – это активный. Поэтому, если вы учите слова, проговаривая про себя, или в отрыве от контекста, то все слова попадают в пассив. Вот что я сделал неправильно? Я, во-первых, учил слова в отрыве от контекста, я учил на занятиях, на парах. Это означает, я учил на лекциях и не проговаривал вслух. Я проговаривал про себя. И то даже не проговаривал, просто прочитал Думаю, что запомнил, на самом деле действительно запомнил, хвастался друзьям. Смотрите, я могу перевести вам любое слово абсолютно с этого словаря, но говорить я лучше не стал. Улучшились только пассивные навыки. Пассивные навыки – это чтение и письмо. Я не стал ни лучше говорить, ни лучше воспринимать на слух. Поэтому не делайте такую ошибку. Все слова нужно обязательно учить в контексте, то есть в связке с каким-то другим словом. И обязательно нужно заучивать слова, проговаривая слух. То есть это пока что основные правила для того, чтобы быстрее запоминать иностранные слова. Еще, конечно же, полезно делать какие-то ассоциации. Но это уже тема отдельного мастер-класса. Я просто рекомендую вам это посмотреть на первых моих уроках по развитию памяти. Еще один важный момент – это время изучения языка. Вот есть хорошая новость, что язык нельзя учить долго, его можно выучить только быстро. Как мы обычно учим? Пять лет в школе, пять лет в институте, потом самостоятельно, да? Знакомая ситуация? У меня есть много учеников, которые учили язык десятилетиями, столетиями, так до конца язык не выучили. Почему? Потому что нельзя его долго учить, нужно учить быстро его. А для того, чтобы учить быстро, нужно использовать правильные методики и использовать еще одно важное правило – заниматься каждый день регулярно. Знаете об этом? А делаете? Нет. То есть знаете, но не делаете. Заниматься нужно каждый день. Почему это важно? Потому что вся информация, которую мы запоминаем, нашим мозгом считается потенциально ненужной и будет забываться. А, Все, что мы увидели один раз, ну, в общем, э, наша какая цель? Чтобы информация переходила в долговременную память. А если мы увидели слово только один раз, не повторили его, оно будет быстро забываться. Поэтому есть специальная схема повторения – Э, схема повторения называется интервальная, то есть вы повторяете слова с определенными интервалами, и эти интервалы постоянно увеличиваются. Первое повторение нужно сделать сразу после изучения. Второе повторение мы делаем завтра, третье через неделю, а четвертое через месяц. Если вы это сделаете, то информация, которую вы учите, переходит в долговременную память. Если вы этого не сделаете, то у нас есть функция в нашем мозгу очень важная, это забывание. Знаете про нее? А зубание это хорошо или плохо? Хорошо? Да, на самом деле это хорошо, забывание, но это хорошо, если процесс управляемый. А часто бывает такое, что мы хотим информацию забыть, а она не забывается. Или наоборот, хотим помнить, а она забывается, да, как с иностранными словами. Поэтому, чтобы информация не забывалась, а, вы должны понимать, что такое память. И вот я для себя выяснил, что память — три важных характеристики. Это даже свойства памяти, это запоминание, это хранение и а воспроизведение. Если вы контролируете все эти три пункта, то это означает, что вы управляете забыванием тоже. Вот я учил разные языки, я в школе учил французский, как я уже говорил, был переводчиком английского языка, учил испанский, немного итальянский учил, и последнее время учил еще китайский язык. Но китайский пока оказался самым сложным языком, потому что там иероглифы и тональное ударение. И тоже я реально прочувствовал, что та информация, которая не повторяется, она забывается. И даже если у вас нет э, большой практики, вы когда-то выучили язык, а практики нет, тоже язык будет забываться. Поэтому всем рекомендация заниматься обязательно каждый день, на протяжении маленького времени, тогда язык выучивается. Если вы это растягиваете надолго, язык не выучивается. Это можно сравнить, например, э, со шпагатом. А, кто-нибудь пытался сесть на шпагат? Все пытались, да? А если мы будем пытаться сесть на шпагат, тренируясь всего лишь раз в неделю, как вы думаете, когда вы сядете? Никогда, правильно, за всю жизнь не сядете. А тренируясь каждый день, можно сесть довольно быстро. То же самое с иностранным языком. Если мы не занимаемся каждый день, мышцы мы растянули, а потом за неделю мышцы вернулись в исходное положение. Растянули в исходное положение. И вот так вот язык учится годами. Поэтому, чтобы быстрее выучить, еще один раз проговорю вам, это будет для вас первое повторение. Нужно заниматься каждый день. Хотя бы небольшое количество времени, пусть 5 минут, пусть 10 минут, но каждый день. Это лучше, чем один раз по 2 часа, но раз в неделю. Это была такая небольшая обучающая часть. И, как я сказал, я поставил рекорд Украины по запоминанию. И на днях меня пригласили в еще одно шоу и попросили показать некоторые возможности памяти и мне нужно на ком-то потренироваться. Вы не против, если я на вас потренируюсь сейчас? Хорошо? Я знаю, что вы любите магию. А для меня когда-то магия была сборка Кубика Рубика. Это действительно магия, и когда я видел, как люди его собирают быстро, мне казалось это невероятным. На самом деле это может научиться абсолютно каждый. И попросили как-то собрать кубик Рубика необычно так как никто не делает. Поэтому я придумал такую штуку. А, кубик Рубика я буду собирать одной рукой. Одной рукой. А, видно вам, что из него прямо сейчас сделана такая снежинка. Видно? Снежинка. Я попытаюсь собрать его одной рукой из этой снежинки. Но чтобы было тяжелее, а я второй рукой буду жонглировать. И чтобы было еще тяжелее, я буду одновременно проговаривать самую длинную в мире скороговорку. Я микрофон положу, надеюсь, меня будет слышно. Так, будет два шарика, будет кубик Рубика. числа, 4 с часа, лигурийский революционщик регулировал Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, тогда не вылавировали. А потом протокол про протокол, протокол протоколировал, и собран. Получилось с первой попытки. Спасибо. 19 секунд. Спасибо. самом деле собрать кубик Рубика не тяжело. А самое тяжелое было делать это одновременно, потому что внимание распыляется, оперативная память думает о кубике, думает о жонглировании и о скороговорке. И самое тяжелое — совместить все это вместе. Да. Хорошо, мы будем заканчивать наше выступление. А что бы вам хотелось бы еще узнать? У меня есть пару минут, могу вам проговорить. О чем бы хотелось бы вам узнать в иностранном языке или в памяти? может быть, как грамматику выучить, как разговориться, как запоминать слова. А самое сложное в кубике или в иностранном языке? В китайском? В английском? Но ну, самое тяжелое, это действительно во всех языках, это разговориться. Так вот, э, какой способ разговориться, как вы думаете? Что нужно делать? Разговаривать. Но я слышал разные мнения. Некоторые говорят, что нужно, чтобы выучить язык, нужно больше слов знать. Некоторые, что нужно знать больше грамматику. Но есть такое правило. Самый лучший способ научиться чему-либо – это делать это. Самый лучший способ научиться жонглировать – это что делать? Жонглировать. Правильно. Самый лучший способ разговориться – это брать и говорить. Очень часто бывает такая ситуация. Мы приходим в разговорный клуб, хотим разговориться, а, там стесняемся, краснеем, смущаемся, забываем все слова. Знакомая ситуация, И очень часто ученики думают, ага, я вот там не получилось мне поговорить, наверное, я знаю мало слов. И выходит домой, учит слова, учит грамматику, приходит в разговорный клуб через год. И как вы думаете, что будет? Будет то же самое, правильно. Поэтому, зная этот момент, нужно себя пересилить и ходить в разговорные клубы. Есть разные варианты, э, как разговориться. Ну, самый лучший идеальный вариант, конечно же, если у вас есть носители языка рядом с вами, с которыми вы будете говорить только на английском языке, или на испанском, на китайском. Если такого варианта нету, то хотя бы разговаривайте сами с собой. Есть такое классное, замечательное упражнение, называется «Маленький ребенок». А, что делают маленькие дети? Маленькие дети, они проговаривают все, что они делают. Замечали? Ой, упала ложка, ой, я запачкался, ой, там я перелил, дай, возьми. Дети все это говорят. Поэтому в течение дня просто проговаривайте все ваши действия. Проговаривайте на английском языке, на французском, на китайском, на том языке, который вы учите. Проговаривайте, я просыпаюсь, я иду кушать, я чищу зубы, я греюсь. Это классный способ насобираться, насобирать э, частотных слов. То есть, если слова в английском языке, во французском, в любом языке расположить в порядке их употребления и выучить первые тысячу слов, это вам даст прирост понимания 90%. Ну, вы все знаете, да, есть закон Парета. Слышали? 2080, то же самое в иностранном языке. Если мы выучим маленькое количество слов, но самых употребимых, это нам даст максимальный прирост понимания и разговорной речи. Поэтому, чтобы насобираться вот этих вот самых употребимых слов, нужно в течение дня просто проговаривать то, что вы делаете. Это и будет лично для вас самые частотные, самые важные слова. Но, конечно же, словами мы не ограничиваемся, учим еще грамматику, разговорная речь, чтение, письмо. Но это уже тема отдельного курса. Поэтому, ребята, проходите курс «Феноменальная память», э, проходите курс «Техника освоения языков». Э, к сожалению, в школе не рассказывают про память. Про память рассказывают только в одном месте. В каком? Правильно, визи-визи. Поступило предложение еще короткое шоу. Вот в первом ряду у нас есть, я не знаю, сколько там, 20 человек или сколько. Имена. Можешь запомнить сейчас, озвучить? А давайте мы сделаем не имена, а кое-что другое. Давай. Если у вас есть листик с ручкой, да, да. напишите, пожалуйста, в столбик цифры до 20. А, мне написать, да? Да, напишите, пожалуйста, в столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Да, он написал. Написали? А, только нужно будет тот листик, который вы сможете передавать... А, микрофон еще есть? Сейчас смотрите, я попрошу... Ну, Юрий, попрошу вас дать микрофон любому человеку. А, я сейчас попробую запомнить одновременно слова и одновременно цифры, которые вы диктуете. А, мне нужно будет примерно 5 секунд на каждое слово. сейчас Юрий дает микрофон любому из вас. вы диктуете любую цифру до 20 и слово под этим номером а Юрий записывает слово под этим номером. Хорошо? Так, что мне нужно сделать? Подойти сейчас к любому человеку, да? Да. да давайте я вам подхожу уже. И? И человек называет номер и слово. Только просьба называть как-то быстрее простые слова русского языка, стол, стул, кровать, диван, потому что я запомню любые слова, даже не существующие, но в целях экономии времени вот здесь это было быстро. Цифра э, и слово. 12 кровать, да? Так, я запоминаю, 12 кровать. 12 кровать. Дальше, да? И давайте я буду, когда готов, говорю дальше, задаете другому человеку слово. Итак, дальше. Говорите. Два стула. Два стула. Угу. Дальше. Девять помада. Девять помада. Дальше. зеркало. Дальше. Восемнадцать субъект. Дальше. Пять добро. Опять а у меня уже было. Восемь добро. Восемь добро. Дальше. Памятью точно вам надо идти учиться, А, семь, прощать. Прощать. Да. Прощать. Прощать, глагол. Дальше. Поехали, а кто еще? Шесть, свет. Шесть, свет. Дальше. Можно быстрее. Один эмоции. Один эмоции. Два. Лидер. Я еще дальше не сказал. Три. лидера. Я еще дальше не сказал слова подождите. А, один эмоции, правильно? Дальше. Номер три. Лидер. Дальше. Четыре лампочки. Лампочка четыре. Дальше. Двадцать академия. Дальше. 17 рандулет. 17 рандулет. Дальше. Одиннадцать миллион. Миллион? Дальше. 19 семья. 19 семья, правильно? Давайте мы не будем из зала выкрикивать, ко мне подхожу. А, сейчас поломаем ему память. Жесткий диск, тогда что будем делать? Наш преподаватель нам сейчас не работает. 14 свобода. сказать, это Кто еще? Так, сейчас рука, рука. Вид. 20 любовь. Так вам нужно тоже идти на память. Только 16 осталось. А, дважды любовь или нет? А, мне тоже надо пойти больше, я понял. Один любовь. 16 16 любовь. Да, все, он все запомнил. Так, хорошо. Каждое слово я слышал только один раз. Э, каждую цифру только один раз слышу. Вы не, не, иногда не по порядку проговаривали, поэтому, надеюсь, большинство слов я вспомню. А я буду говорить слова по порядку, как они написаны, Юрий, вы проверяете. Хорошо? Но ну, тем более, вы каждый помните вашу цифру, ваше слово, правильно? Поэтому можете проверить. Итак, первое слово – эмоции. Правильно? Да. Второе – стул. Да. Лидер. Да. Лампочка. Да. Зеркало. Да. Шесть – свет. Да. Семь – прощение. Да. Или прощать, мы говорили. Восемь – добро. Да. Девять – помада. Да. Десять – вода. Да. Одиннадцать – миллион. Да. Ну, попросили миллиард, да? Почти. Двенадцать – кровать. Yes. Тринадцать – синхропозатрон. Точно. Четырнадцать – свобода. Да. Пятнадцать – телефон. Да. Шестнадцать – любовь. Да. 17 драндулет, да. 18 субъект, да. 19 семья да. и 20 э, академия. Ю! Красавчики! Красавчики! Аплодируем! том, что мы с ним договорились, и он ходил правильно передо мной. А, А мы еще два года это готовили, репетировали до того, как мы придумали вообще идеи. На самом деле можно запоминать э, таким образом не только слова, а цифры, исторические даты, телефонные номера и даже лица людей. Э, можете зайти на сайт, э, найти меня в интернете, Бессонов Алексей. Я один раз запомнил 100 людей в зале. Это была передача «Заживе», можете поискать в интернете по запросу "за живые без сонов". А, пришлось запомнить 100 человек. Они заходили в зал, со мной здоровались, рассаживались, и потом в конце передачи мне спросили, как кого зовут. Ну, это... 100 имен, да, 100 человек. Но на самом деле то, что я сделал, это не потому, что у меня врожденные способности, это может каждый. И что самое важное, это может каждый научиться. Я готов поспорить с кем угодно, на что угодно, что то, что сегодня сделал я, я могу научить делать буквально за одну-две недели любого человека. Возможно, не так быстро, а возможно, с маленьким процентом ошибок, но так может делать каждый человек. Я могу запомнить 20 слов, 30, 100, экспериментировал 200, слов запоминал 300, э, две недели назад запомнил 300 монеток, и я уверен, что каждый это может сделать, и я готов подготовить любого человека, чтобы побить рекорд, который вы сделали. А, Алексей, еще маленькая просьба. А знаешь, от кого? От наших самых юных партнеров и э, жителей нашего комьюнити деток. Они тебя очень любят, тебе привет. И говорят, когда будет Леха преподавать? А, для ну, детей. Что, когда, для что? детей. А, для детей? Да. А, Я для... знаю, у тебя есть хорошие, хорошие там, предметы, уроки для деток, да? Да, есть детское развитие памяти. Чем оно отличается? Тем, что э, мы со взрослыми занимаемся больше применимо к взрослой жизни, к работе, к учебе, а детям это больше применимо для того, чтобы просто развиваться и лучше учиться в школе. И методика, она универсальная, подходит и взрослым, и детям, потому детьми это мы делаем в игровой форме. Например, если мы взрослым слова диктуем, как сегодня, мы детям их не диктуем, а показываем. То есть, вот смотри, запомни первое слово, вот второе слово, третье слово, и тогда ребенок тоже запоминает. И он выстраивает такой ассоциативный ряд, то, что я сегодня делал, угу. и память развивает. Все, супер. Ждем тебя. Хорошо, спасибо. Да,